فەیسبووک پڕ بەکارهێنەرترین و پڕ کێشەترین تۆڕی کۆمەڵایەتی بۆ ئێمە زۆرێکمان لە فەیسبووکدا کێشەمان هەیە بەوەی کە نازانی چۆن ڕێخستنەکانی فەیسبووکەکەمان ڕێک بخەین بۆ ئەوی پارێزراو بین لە هاک ڕۆژانە هەزاران ئەکاونتی فەیسبووک ڕووبەڕووی هاککردن دەبنەوە یاخود ڕووبەڕووی داخستن دەبنەوە بۆیە ئێمە دەمانەوێت لەم ڤیدیۆیەدا باسی ئەوە بکەین چۆن ئەکاونتی فەیسبوکەکە دەپارێزی لە هاککردن چۆن هەموو هەنگاوەکانی پاراستن لە فەیسبوک دەگریتە بەر لەگەڵمان بن لەم ڤیدیۆدا تەواوی بەشەکانی سکوێرتی فەیسبوک پاراستنی فەیسبوک لەم ڤیددیوەدا ڕوون دەکەینەوە و باسی ئەو ڕێگایانە دەکەین کە دەکرێ تۆ بیگریتە بەر بۆ پاراستنی ئەکاونتەکەت لە فەیسبوکدا. سڵاوتان لێبێ من ساڵاو لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە زنجیرەوانەکانی پاراستنی ئەکاونتەکانمان لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لە ڤیددیوکانی ڕابردوو باسی پاراستنی ئەکاونتەکانمان کرد لە تۆڕەکانی سناپچات و ئینستگرام. لەم ڤیدیۆیەدا باس لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک دەکەین. تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک گەورەترین تۆڕی کۆمەڵایەتییە لە سەرانسەری جیهان. بەڵام بۆ زۆربەی لە ئێمە تووشی کێشە دەبین لە فەیسبووکدا، تووشی ئەوە ئەبین ئەکاونتەکانمان هاک دەکرێ یاخود دادەخرێ یان بە جۆرێک لە جۆرەکان تووشی کێشە دەبین لە فەیسبووک. لەم ڤیدیۆیەدا دەمانەوێ باسی ئەوە بکەین چۆن بتوانین ئەکاونتەکانمان لە فەیسبووکدا بپارێزین، ئەو هەنگاوانە چین کە دەکرێت بیگرینە بەر بۆ پاراستنی ئەکاونتەکانمان لە ناو فەیسبوکدا ئێستا دەست پێ دەکەین دەچینە ناو ڤیددیوکە لەگەڵم بن لە ڤیددیوکانی ڕابردوو باسیەوەمان کە کەتۆن کە تۆ چۆن ئیمێڵەکە دەپارێزی لە هاکردن چۆن وا دەکەی ئیمێڵەکەت پارێزراو بێ باسی و هەنگانەمان کردووە بۆ لەم یددیودا بۆی یددیوکەمان درێژ نەبێتەوە ناتینەوە سەری ڕاستەخۆ ئەچین بۆ ناو ئەپلیکیشنی فەیسبوک. ئەپلیکەشنی فەیسبوو دەکەینەوە کە کرمانەوە ئەکاونتەکەی خۆمان داخل دەکەین کە فەیسبوکمان کردەوە لەناو فەیسبوکدا ئەچین بۆ ئێرە پاشان ئەچین بۆ خوارەوە پاشان سیرینگ ئەند پرایڤسی سیرینگزدا دەگرین پاشان لێرەدا ئەچین بۆ بەشی پەرسۆناڵ ئینفۆرمەیشن لە بەشی پەرسۆناڵ ئینفۆرمەیشن لە بەشی نێمەکەدا واتە ناوەکەی خۆت لێرەدا شتێک هەیە ئاگدار بە هەموو کاتێک هەموو کاتێک دڵنییا بە کە تۆ ناوی ڕاستەقینەی خۆت بەکارێهێنی ناوی خۆت وەکو پاسپۆرتەکەی خۆت بنووسە بۆ ئەوەی لە هەر کاتێکدا کە تۆ کێشەیەکت هاتە پێش بتوانی بە ئاسانترین شێواز ئەکاونتەکەی خۆت بگەڕێنیتەوە بۆیە هەموو کاتێک دڵنیا بە لەوەی کە تۆ دڵنیا بە لەوەی کە ناوی ڕاستەقینی خۆت بەکارهێنی بۆ ئەوەی لە داهاتوشدا تووشی هەر کێشەیەک بووی بە ئاسانترین شێواز بتانی ئەکاونتەکەی خۆت بگەڕێنیتەوە ئەوەکو زانیاریەک بوو بۆ کەسانێک تا ئێستاگەداری شتنین سکوێرتی ئەڵۆگن هەڵەبژێرین پاشان لێرەدا چەند شتێکمان هەیە دەین لێرەدا هەوڵەدەین باسی هەمووی بکەین یەکەمین نووسراوە ئاگە دەرکردنەوەت پێ بگا لە کاتێکدا لە ئامێرێکی نەناسراوەوە ئەکاونتەکەی تۆ فەیسبوکەکەی تۆ کرایەوە ئەمەوە داگرین پاشان لە هەنگاوی دواتر نووسراوە Messenger واتە ئەگەر ئەکاونتەکەی ئێمە کرایەوە لەلایەن کەسێکی ترەوە لە مەسنجەرەوە ئاگدارکردنەوەمان پێ بڵێ بۆمان بنێرێ کە ئێمە کاونتەکەمان کراوەتەوە ئەمەشیان ئەکتیڤەکەین Security and Login پاشان لێرەدا where you are logged in واتە لە کوێوە تۆ ئەکاونتەکەت کراوەتەوە سیۆلدا دەگرین ئەبینین لەم شوێنانەوە ئەکاونتەکەی مەکراوەتەوە هەر یەکێک لەوانە ئێمە گومانمان لی هەبوو دێین پاکیەکەینەوە بۆ نمونە نوسراوە فۆن 23 ئاوەرسەگەو ئەم فۆنا ئێمە نازانین بەڵام پێماڵ لە فەیسبوک فەیسبوک ئاس مانەجەر واتە ئەمە بۆ کاری ڕێکلام وسمۆسەری بەکار هاتووە لەوێوە نانی ئەمە پرکێشنی کراوەتە لەسەر بەڵام هەر یەکێک داوانە تۆ دڵنیا نەبی دیتا یاخیتەوە بۆ نمونە من دێم ئەمە هەڵبژێرم لۆگ ئاوتمان هەیە سێکوێر سیکوێر ئەکاونتمان سیکوێر ئەکاونت بۆچە هەنێک مەرحەلەیە هەنێک هەنگاوە جێبەجەیەکەی بۆی ئەکاونتەکەت پارێزراو بێ بەڵام ئێمە چێکەی تەنها لۆگاوت داگرین بۆ ئەوەی لای ئەو کەسە داخلێتەوە وا مەرج نییە هەر ئەوەدا بخی کە بەلاتەوە شوێنی گومان بن بەڵکو زوو زوو لۆگاوت ئۆڵدا بگرە واتە هەموو ئامێرەکان پاک بکرێنەوە هەموویان پاک بکرێتەوە ئەمە دابگرە بە خۆت سوودی ئەبێتن پاشان چینج پاسۆرتەیە لێرەدا ئەمەتوانین وشەی نهێنی ئەکاونتەکەمان بگۆڕین لێرەدا وشەی نهێنی ئێستامان و وشەی نهێنی نوێ و دووبارە وشەی نهێنی نوێ دادەگرین پاشان ئەبدیت پاسۆر داگرین ئەکاونتەکان پاسۆردەکەی ئەگۆڕێ گرنگترین هەنگاو لێرەدا ئەوەیە Two factor واتە دوو هەنگاوی چونە ژوورەوە یان دووەم هەنگاوی چونە ژوورەوە لێرەدا دوو ڕێگەمان هەیە بە شێوازی ئەپلیکیشن و بە شێوازی تەکست مەسج بۆ کەسانی کەوانەکانی ڕابردویان نەدیوەتوانن لەوانەکانی ڕابردووە بیبینن کە ئێمە باسی هەردوو ڕێگاکەمان کردووە هەنگاوی دواتر لێرە پێماڵێ کە تو فاکتۆر تو فاکتۆرمان بە سەرکەوتویی ئەکتیف کرد پاشان دەن هەڵبژێرین لێرەدا پێمان نەڵێت هەن کە ئەو هەنگاوەمان بە سەرکەوتوویی جێبەجێ کرد بۆ لابردنیشی تۆرن ئۆفدا دەگرین لێرە ئەمەیان ئەوە داچێ هەنگاوێک تر هەیە لێرە کە پێویستە ئێمە بیرمان نەچەوە زۆر گرینگە ریکۆڤری کودس ئێمە لە حاڵەتێکدا ئەگەر هات و سەفرێکی دەرەوەی وڵاتمان کرد لە حاڵەتێکدا ئەگەر ئێمە لە دەرەوە بووین ئێمە چۆن بتوانین یان ئەگەر هات و ئێمە سیمکارتەکەمان تێکچوو سوتا فرۆشرا هەر حاڵەتێکە چۆن بتوانین ئەکاونت فەیسبووکەکەمان بکەینەوە بۆ تووشی ئەو سەرێشیە و کێشەیە نەبین ڕیکۆڤەری کۆدز دادەگرین هەندێک کۆد لێرەدا بۆمان دروستەکە ئەتوانین لە کاتی چونەژرەوە یەکێک لەو کۆدانە بەکاربێنین ئەگەر هاتوو کۆدەکانشمان دزەی پێکرا گێت نیو کۆد هەڵبژێری لێرە کۆدەکانت بۆ دەگۆڕێ کە کۆپی کۆت هەڵەبژێری کۆپیمان کرد دین تێکەین ئەچین بۆ ناو شوێنی ئەو ئەپلیکیشنی کە تێبینی تیا ئەنووسین لێرە دەداێنین بۆ نمونە هەر شوێنێک کە خۆت بە باشی دەزانی ئەدەتوانی لی دابنەی کە دامان ناو ئەچین تێکەین گۆ باک ئەو هەنگاومان جێبەجێ کرد کە بۆی تووشی هیچ کێشەیەک نەبین لەم حاڵەتەدا پاشان شتێکی ترمان هەیە لێرە ئەم بەشیان ئەکەینەوە لێرەدا ئەو ئەمای ئەو ئامێرانەی تایە کە بە ئاسانی دەتوانن داخڵی ئەکاونتەکەت بن و کاتێک کە داخڵی ئەکاونتەکەش دەبن هیچ ئاگداکنێک پێ هیچ ئاگدارکنێک پێناگەت لەوانە بە ئەکاونتی متمانەپێکراو ناسراو دانراون بۆی ئەگەر دەتەوێت لە ئەو لیستە بیان سڕیتەوە و لە کاتی کردنەوە ئاگە دەرکردنەوە پێ بگات و کێشت بۆ دروست نەبێ تۆتیەکەی ڕاستەخۆ ئەم زەر بەداگری بۆ ئەوەی لەم لیستەدا بیان سڕیتەوە بۆیە گرینگە کە بزانی چ ئامێرێک لەم لیستەدا هەیە پاشان ئەومان هەر لە هەنگاوی ڕابردوو جێبەجێمان کردووە بۆیە لێرەدا پێویستە دڵنیاکەینەوە کە جێبەجێمان کردووە و لێردا ئەڵێ choose 3 to 5 friends to contact if you get look it out سێ بۆ پێنج هاوڕێ هەڵبژێرین بۆی لە حاڵەتێکدا ئەگەر کێشەیەکمان بۆ دروست بوو بۆ ئەکاونتەکەمان بتوانین بیهێنینەوە بەڵام پێنج بۆ سێ هاوڕێ خۆت هەڵبژێرە لێردا کە متمانەت پێیانە لە حاڵەتێکدا ئەگەر ئەکاونتەکەی تۆ کێشێک یاتە پێش ئەوە لەو هاوڕێیانت کۆدێکیان بۆ دەچێ ئەم کۆدە داگری تۆ ئەتوانی ئەکاونتەکەت بگەڕێنیتەوە و بۆ پرۆسی هاکردنی زەحمەتتر دەبێت پاشان ئەو هەنگاوەش دەگەڕێنەوە سیف براوسینگمان هەیە سی براوسینگ لێرەدا زۆر گرنگە کە تۆ چاڵاکی کردێ کاتێک کە تۆ وبسایتێکەکەیتەوە لە ناو فەیسبوکدا یان لینکێک لە فەیسبوکدا هەیە تۆی بکەیتەوە ئەگەر هاتوو ئەو لینکە مەترسیدار بوو ئەوە با فەیسبوک ئاگدارت کاتەوە کە ئەم لینکە پارێزراوە یاخود پارێزراو نییە تۆ ئەمە ئاگدار بەگە چاڵاک نییە چاڵاکیکە بۆ ئەوەی تووشی کێشە نەبیت کۆتاشت لێرەدا ئەمانەوێ باسی بکەین ئەویش if you think your account was hacked ئەگەر هەستەکەی ئەکاونتەکەت هاکراوە ینی لە خۆ دڵنیانی و لەم هەنگاوانش چۆن بڵێ هێشتا بەگومانی ئەوا تۆ ئەم هەڵبزانە داگری پاشان لێرەدا چەند هەڵبژارنێک پێدا تۆ لەگەڵ یاڕۆی هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ یاڕۆی بۆ دەرەکەوێت کە تۆ ئەکاونتەکەت ئەگەر شتێکی بێ بۆ چارەسەرەکرێت بۆ نێمەدەنتیەکەی نێرەدا پێمان دەڵێ یەکەم یەکەم ئۆپشن چیاڵێ من پۆستێکم دۆزیەوە یاخود نامەیە کە من نەم نردویان نەم کردووە یاخود دەڵێ یەکێک تۆ بۆ ناو ئەکاونتەکەم بەبێ ئەوەی کە من ڕزامەندی دەربڕم یاخود دەڵێ ئەکاونتێکم دۆزیەوە کە ناو وێنەی منی بەکارهێنا بوو یان دەڵێ پیپل کانسیتنگ دارای تۆ وێر پرایڤت دەڵێ یاواتە کۆمەڵێک پۆست کە من کرد بووم پێم وایە کە من پرایڤتم کردبوو یاخود لێ دەڵ هیچ ئەو کێشێ من لەو ئۆپشنان نەدانە بۆ نێمە دەڵێن پۆستێکمان کراوە بەڵام ئێمە نیم کەنتین داگری لێردە داوەتیمان لەکە گێت ستاف داگرین تشێکی زانیارەکانی ئێماکاتەوە دوای ئەوەی کە چێکی زانیاریەکانی ئێمەی کردەوە لێرەدا هەنێکشمان پێڵێ پۆستس دەڵە هیچ پۆستێک نەکراوە کمن هیچ نەکراوی شتێک نەکرا بەڵام تەنها هەڵێ لە سێ شوێنەوە کراوەتەوە کراوەتەوە ئەگەر گومانت لەوانە هەیە ئەتوانی دای بخەیت بەگشتیەوە هەنگاوێکی زۆر زۆر باشە دڵنیا ئەبی تۆ لەو شتانەی کە لەو دەستکاریانەی کە تۆ کردووتە یاخود نەو کردووە لێرەدا ئەتوانی بزانی کە تۆ ئایا ئەکاونتەکەت سەلامەتە یاخود نا لەم ڤیددیۆدا باسی هەموو هەنگاوەکانمان بۆ کردن کە پێویستە بۆ پاراستنی ئەکاونتی فەیسبوکەکەت ئەو هەنگاوانە جێبەجێ بکە بەڵام هەرگیز دڵنیان مەبە لەوەی کە تۆ هەرگیز هاک ناکرێ هەموو کەسێک ئەگەری ئەوەی هەیە کە هاک بکرێ هەموو کەسێک ئەگەری ئەوەی هەیە کە ئەکاونتەکەی شتێکی بەسەر بێ بۆیە تۆ پێویستە هەموو کاتێک حەزەری خۆت وەربگری هەموو کاتێک ئامادەی ئەوەش بیکەوە ئەکاونتەکەی تۆ ها بکرێ هی من هاک بکرێت هی هەمومان هاک بکرێت چونکە هیچ کاتێک ئینتەرنێت پارێزراو نییە هیچ کاتێک ئینتەرنشنێکی پارێزراو نییە بۆیە بیرکەرەوە پێش ئەوەی کردارێک لەناو تۆڕە کۆمەڵاتیەکان ئەنجام بدەیت و پێش ئەوەی ئەپلیکیشنێک داونلۆد بکەیت و پێش ئەوەی تۆ سەردانی وێبسایتێکی ناو ئینتەرنێتیشدا بکەی پێویستە بیکەیتەوە ئێمە لەم کەڵاڵدا هەوڵە دەین کە هەنگاو بە هەنگاو باسی ئەوشتانە بکەین کە کە پەیوەستە بە پاراستنی تۆ لە ئینتەرنێتدا هەوڵە دەین ڤیددیو بە ڤیددیو ڕوونی بکەینەوە کە تۆ چۆن دەتوانانی لە ئینتەرنێتدا پارێزگاری لە خۆت بکەیت بۆیە ئەگەر تۆش ڤیدیۆکانی ئێمەت بەدڵە ئەوە بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکە و لایکی ڤیدیۆکان بکە ئەگەر پێت وایە ڤیدیۆکان سوود بەخشە و بیریش نەچێ بینێرە بۆ هاوڕەکانت ئەو کەسانێک کە پێت وایە ئەوانش ئەکرێت سوودی لێ وەربگرن چونکە بە پاڵپشتی ئێوە ئێماتوانی ڤیددیو باشتر بکەین دەتوانین بابەتی جیاوازتر پێشکەشی ئێوە بکەین خزمەتی ئێوە بکەین بە شێوازێکی باشتر و پرۆفشنناڵتر.